Ano na sa guys? Grabe, pinalagpati mo bra. Lakat na ba Di pong gaga dinarama pa. Pinakaulian mo kaya? Mapampas na Dali ana. Ay! <laughs> May mga ah, fans gali ya. Dali ana. Ano, ano, ano. Oras ko rin vlog. Ah, oras ko rin vlog. Manila, ni mo bra yun? Oh? Dali ana bala. Tindakan ta ka na sige bra. Ayan na guys, babakal na na siya guys. Sa isda. matade kay Ma. Tinungto naman kita sa akon niya. Forest Stories vlog nga si Sunny. Pabaklon ta siya sa isda sa dakulan nga masuksok siya sa diaper nga adult diaper. And wa isa ka Akong kaliskis mo. Hoy. Hanggang talang siya kag sa tunga-tunga. Pasok ang siya sa diaper. A few moments later. Ah, ang tanag eh. Ano sa tantagani? Ah, eh, patutuhan ko. Ano yun? Ang tanggit. Patagan? Hmm. Gagi. Sa dakulan damo to isda. Mga bakal na to sa dakulan. First ka to. Oo, ay tag 50 lang to. Naminamin na din ah. Hindi is na ako. Ambot ah. Mala na naman. Ging mala mo na ganit ko. <laughs> okay. Tanay lambi, tanay lambi. Yaw. Ay, eh, may higas ka dito yapper eh. Dito yapper ko? <laughs> Oo, dito yapper. Ay, mga fans ay. Ang diaper nak na din ah. Ang diaper ko ha? Oo, ganit. Jai, yatigay. Yatigay, Jai. Yatigay, Jai. Ari, Jai. Ang kamera, Jai. Ba? Eh, oh, mo nag-grade. Eh, ano sa, ano sa... Nag-grade ka ka dyan?

<laughs> Harap tayo sa Ano na mga respeto. One eternity later. Ready na tayo guys. So, dito tayo makalisda na mga kores-kores. Saka ah, tayo dito tayo Sige na, kanto ka na to. Let's go! Ano, ano, so guys. pinalag pati yung bra. Lakat na ba na? Di pong kagadi na pa. Ano mo kaya? Mapampas na ko. Dali na. Ay! May mga ah, fans gal iya. Ah, dali ana. Ano ano ano. Kores kores vlog. Oo, kores kores vlog. Ganila ah, ni mo bra oh. Dali ana pala. Tindakan ta ka sige bra. Ay, na guys, babakal na na siya guys. Sa isda. Isda kag pasayan. Putang ina mo, ginagawa mo! Hindi ah! Mo, dream with you with dalaga. Dali na! Pili ito, pili! Ah, ano lang oh? Dali, ano di? Ano lang oh? Ano yaw, oh? ah, pasaya no? Pasaya? Hmm. Tagpwede na? Tagpwede na ay? 50. 50. Wala pa sa kaluwag. Wala pa. Nag-ilan na. Kaya na, bakla? 100. Sige na. Sakot na rin, sakot. Ay, ang kwarta mo din! Ah, ilaw? Ano? Hindi, gusto na, hindi pa nalalukan. Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? mission ako. Eh, talikod ah, talikod ah. Rampa dahil, rampa. Yeah, yeah, yeah. Ano uh, ah, yan, nakabahal na taas ang sundaan na dress sa barangay Takulan, no? Fresh na fresh, ilang mga isda. Mga tourist ka ako, may mga time ka ko, oh. kadto lang ka mo dahil. Don't forget to subscribe! Eh? Meron ka ka? Ah.